走。 Como no verlo nunca más Si saco uno mi camino tiene buen final Si rapeo es por culpa de uno vago Y si le mando es por la culpa del vago que rapea a mi lado Parezco un mago, me dice el otro que tengo que estar más claro Que deje la gilada, que vivo desolado Entonces me echo un pique pa' que el agua me salpique Se la y no se olvide que moldeando algo sale la esfinge Pasa a ser nuestro y te lo dije Barra buena sin calendario, bien selecto Como en lo magio con dedicación mango y el secundario nada más. Yo te juro la verdad, si no rapeo más voy muriendo ya, ya Disfrutando barra entretenida en el descanso la comida Yo no sé qué hora es, pero fumo Empieza el día y ese día no me pierdo la sonrisa Los que saben te analizan Yo pido mi parte que esa parte cuando todo gira Miro para abajo, conozco todo lo de arriba Me encadenan el trabajo Saben que la plata no domina Ni las luces engatilan todas las esquinas Los bolsillos determinan Si me compro ese que me calma el resto de mi día la me mira desde arriba Me seduce prometiendo guía Mi casa está dejada como yo No entiendo lo alejado de tu voz Imagino la jugada en mi sillón Solo pierdo tiempo cuando dejo de estar hoy y de verme como soy Siempre lleno de confort Voy pateando latas hasta casa y eso a mí me saca De resaca estoy buscando una aventura Con la mirada de caricatura Mal dibujado Voy móvil como animal dopado Desconsolado, más que el borde al lado Caes oro por el piso Transmutando, hay miles de desgraciados que se cambian para el otro bando Piensa que no está jugando, parecen de comando Eso no me dice nada, yo nunca te mentí, no se cayó mi cara Anoche me escribí un tema y lo borré por la mañana Es un estado cena, ya tienen calma Con tantos golpes que esquivé, pero no se puede hacer lo mismo con una mirada